Друзья, всем привет! Сейчас, короче, ожидаем э, машину для выкачки нашей ямы, полной навозом. Яма уже набралась полностью підверх. Єдина э, проблема, що пройшов дощик і в нас воно не сильно ну, не позамерзало, може він сюди, от іменно в ці ворота, може він і не заїде оттуда сюди. Ну зараз він приїде, гляне, як йому буде краще сюди заїхати під'їхати сюди викачати. Якщо він сюди вдруг не заїде оттуда, забуксує або ну, воно ж грязь, тоді будемо з того двору, з того двора, з дороги заїдемо і він сюди під навіс заїде і шланги йому хватить. Він каже, метрів, тут я посчитав 12 метрів туди. Е, шлангу додав і викачаємо так. Будемо качати машины. Я вирішив э, самому не качати насосом своїм фекальным. Ну зачем? Машини по берегу викачать, 2-3 ходки зробить і я думаю все. Тут у нас все як я й казав. Цю сторону ми вимили і я підбілив її. Все, їх туди назад вернув. А цю сторону зараз будемо е, обмітати і так само підбілю. Тут ось, тут вони спали тут чисто, а тут ось чуть-чуть довбираю пліти, домию і все. І будемо е, сюди запускати цю партію. Ну поки треба все повимивати, все порозмачувати, попідбілювати, коротше, все таке. Також я провакцинував своїх всіх свиноматок. І спрашують у мене, яка вакцина. Ось ще навіть залишилось у мене, ну воно вже не нужне. Ну, вона на 10 доз, а я провакцинував своїх 5. І дві тут, а Лінду і ще одну. Тобто, кому треба, хтось мене там спрашував свиноматку купити. Е, я теж провакцинував Лінду і її сестру. Вони дві однакові, вони похожі друг на друга. Е, де вони? Де вони? Ось вони. Ось одна. Ось. Оця. Вони бояться, бо я їх проколов і вон там лежить друга. Оце дві штуки, вони однакові. А це все кабани і другі цвітом і такі більш волосаті. Тобто ті дві, одну забираю на Дніпропетровську лінду, а другу кому треба, дзвоніть, номер оставлю, е, кому треба заберете. Е, називається парвоерізін. Парвоерізін. Е, воно від парвовірусної інфекції і від бешихи. Коротше так. Це хто спрашував, яка вакцина. Ну, коротше, друзі, що. І зараз же я хочу, поки ще машини нема, е, позмітаю пиль і підніму пліту. І подивлюсь, що воно там, яке воно там, густе, не густе, то все треба буде зараз подивитися і вам покажу. Ну і що, будемо викачувати яму. Прийшло время 12 кубов викачати і подивимося, як воно. Легко чи не легко. От 4 місяці ми нічого не робили, скільки займеться і взагалі, як воно, що, бо це все перший раз, ми не знаємо е, конкретно, що воно буде, що воно вийде, що воно не вийде. Тобто цих залишилось вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. І е, завтра одну вбираємо і шовик. І після завтра, і після. Коротше, кожен день, так? Да? Ну зараз кожен день піде, так. Да. Завтра. Ой, завтра, понеділок, вівторок і в середу. Завтра, понеділок, вівторок і в середу. Останеться три. Дві на продажу, одного кабанчика нам, так? Ну потім після нового. Ну так, щось таке. Коротше, от, а тут я як решетку убрав, вони самі туди перейшли, бо я їм тут не насипав, а там корм оставався. Перейшли, почали їсти. як перегородку, що поставив назад і все. І вони в чистому відділенні, а ми тут наводимо порядки. Дуже удобно, кстати, це з перегородки просто супер. Ну представте, вони тут, а я спокійно можу робити. Зараз вони тут, а е, нову партію запущу. Ну, Нову партію вже буду запускати, подивитися слідчий ролик, тут все попідсихає і запустимо нову партію. А цих так само відкрив. Цю так оцю перегородку сюди. Тут е, віка держи, вивели одну на м'ясо і опять закрили. Це закрили. Дуже удобно. Єдине, що це неудобно пліту піднімати. Треба було мені збоку зробити. Ну це зробити не пізно, просто треба, щоб тут нікого не було. Я зніму пліту, все викачаємо, вичищу там і можу її. Ну, якщо мені треба буде, я можу її зробити оттуда. Ну це треба трошки поморочить. А вообще в следующий раз, як буду делать то надо делать из вулиці, щоб не морочити. От їх тут буде забито, з вулиці раз і викачав. Ну то есть отак. Так, піднімаємо плиту. Друзі, ну що, підняли плиту. Я підняв, а Віка положила дві труби. Ну, щоб вона таким методом от, од'їжджала. Показую вам, що там. Таран. Таран. Тара-тара-таран. Дивіться, як хорошо. Як это? Як ліфт. Ні. Ну ось. Скільки б кричало мені, скільки коментарів, та ти будеш качати витягувати усе вручну, вичерпувати лопатами. Цей густяк теж сюди скинемо. Та ти будеш все робити лопатами, та ти те. Та ти замудохаєшся його все оттуда. Да. Ну що, густяка нема. А чого немає густяка внизу, я вам скажу по секрету. Хто повний, я робив ванну для навоза? І я стіни всі два рази грунтував. І ще плюс стіни ями і дно ями. Мастікою покривав теж два рази. В воді діватися нікуди, не впитує бетон воду. Чого в людей, допустимо, густяк, а води практично нема. Того, що вода уходить, впитує бетон, навіть бетон моноліт впитує воду, а густяк остається і за цього в людей проблема. А я зробив типа басейн, щоб держало максимум воду. Ну от, дивіться, спокійно ось я по дну. По дну. Ну не скажеш, що прям. Нічого розмішувати, навіть немає. Ето, Я хотів міксером мішати, щоб типу, ето, немає такого нічого. Вон. Одна вода. І, кстати, запаха нема, да? Ну, воняє запах є. Ну, типа як каналізації такой. Застойна каналізація. Да, як заст... мішать, да. Як почав мішати, запах застояної води. Каналізація, типа, да. Ну, як почав мішати. Не свинячим, да. А так запаха взагалі нема. Та. О, чиста вода. Ну як не? Не чиста вода. Ось у мене тут отстойник ось. Ось, бачите, скільки до отстойника. Ну і що? Та тут... Та я приодіну. Я наскільки радий, я думаю, зараз ми його швидко викачаємо і опять на 4 місяці забув. Сентябрь, октябрь, ноябрь і весь декабрь. 4 місяці нічого не робивши. Вони виросли тут, а от з самого початку, і ось ми їх убираємо і ще не качали ні разу. А нова партія, цих я запускав у 2, а цих виходить почти в 3 місяці я запущу. Тобто вже буде то, що треба. Ну от. Да, Нема ніяких гусяків унизу. А чого їх нема? А ну там далі. І там далі теж густяка нема. Ну такого, коротше, е, страшного нічого нема. Ой, ти будеш лопатами там видавлювати, скільки в мене... Це ще як перший раз я випустив ролик, як запустив. їх. Скільки коментарів ти задовбився. Виколупувати оттуда. Ну и сейчас, сейчас ждем машину і подивитись, задовбусь оттуда виколупувати чи ні. І, кстати, хто ж думає робити, слідить за викачкою ями. І от подивитись, робіть, як я, басейнообразну яму. І не треба робити переліви, сліви, там е, отстойник. Сразу яму, тільки трубу так збоку. Всунув шлангу із машини, викачав і все. Ну на самом деле даже фекальний би його так дав. Ну воно нема густяка. Я думав, що для фекального насоса буде тяжеленько, треба буде хорошо розмішувати. Ні. Ну тупо, тупо вода, ну, жидкость. Така, типа як, знаєте, як е, йогурт. Е, е, жидкий йогурт. Ти, Нема взагалі густяка, йо-моє. А, а виходить чого його нема? густяка. Того, що ми кожен день, грубо говоря, раніше набирали бак води. Да? Бувало навіть утром вечором. Ну хай бак в день. Тобто 300 літрів в день. 300 літрів в день. А що вони там покакають в основному вода? Покакають в основному вода, да? Ну да, от воно є. Ну зараз будемо викачувати, воно ж все сюди полізе. Сюди жукон зроблений на отстойник і подивимося, як воно себе поведе. Ждемо машину. Ну що поставили шланг, ну, машина там. Будемо пробувати. Пошло. Там головне дивитися. Так, дело пошло. Іде потихоньку, нормально йде. Тяне легко, хорошо. І все прекрасно. Водитель каже, мене не треба показувати, стісняється. Ну кажу, не буду показувати, якщо так принципіально. А, ухода, ого-го. Вон з того двора стали. І отак шланга. А сюди він не заїде, просто каже, я тут сяду зразу. А тут, каже, не виїду і там не розвернусь. Ну, каже, і в дворі ж теж. Це як і кран теж. Каже, поки мороза не буде, не заїду. Так що діло йде. Вон видно прямо уходы На глазах уходы Короче, друзья, як бы вам сказати, е, не все так радостно як хотілося. Я показую, як є, щоб бо багато хто думає таке строїть, показую, розказую, як є. Була водичка зверху, все красиво, все хорошо. Но, но є одне но. Е, Він вже стояв там, виходить, метрів 15 е, шланги, ну ці гофри. Воно пішло. Першу машину ми взяли дуже легко. Тут, кстати, я вже і побілив, вже віка стінки почала відмивати, вже побілено все. Начало коротше, брати нормально. Ну, Він одну треть е, машину забрав. Ну, Першу машину він забрав. Другу машину почало туго йти, тому що длинна шланга і оці ось ці повороти, воно його не тяне. І він об'яснив так, ну ось дивіться, яке воно зараз пішло. Те забрав, ось таке, як типа сметанка, е, государственна сметанка, поняли? О, дивіться яке. Воно якби і вода, і не вода вже по перемішку. Ось. Бачите, таке пішло. Як сметанка, як кефір, е, ромововський кефір. Ну такий густенький. Коротше, що він каже? Буде мороз, мінус 5, 0, мінус 2, ну щоб замерзло. Він заїде ось сюди, в ці ворота заїде. Нормально, тут не буксу. Він тут не... Зараз він каже, я тут не поїду. Заїду сюди прям. І на коротенький рукав метра 4. Ось прям сюди підійде. щоб метра 4 було. І каже, я викачую його, не переживай. Викачую, тільки щоб я заїхав і стояв на короткому рукаві. Я викачаю. Каже, ні, то чуть-чуть водичкою е, е, розведемо і забере. Тобто отак. Ну, коротше, що то я розчитався, ми, він то викачав, одвіз, Потім опять приїхав і ніфіга. І, ну, а другий раз ми викачали мою каналізацію домашню. Там, звісно, та каналізація в мене кубов, мабуть, ну, більше 10. Там здорова, там вони викачали. Чуть-чуть там здорова в мене канашка. І і все, і уїхав. Каже, буде мороз, позвони, я приїду і будемо робити попитка номер 2 Коротше так. Или літо. Ну, літом то понятно він елементар. Ну а так ось нам пришлось. Так то поки що я делаю. Я зараз делаю, э, ложу плиту назад, в мене, грубо говоря, одну треть він забрав. Ну одну треть нема. Навіть я зараз поміряю, щоб не бути голословним. Ось, ось, дивіться. Верх плити. Я завжди міряю поверх верх плити. Та ні, Вік, він почти забрав половину, бачите. Повниш у нас було так. Ось, да, ось дивіться скільки. Він забрав половину, да. Ось верх плити я завжди міряв, там міряв 10-15 оставалось. Він забрав почти половину. Тобто тут мені хватить на ще на місяць ще більше. Так, да, він забрав половину, считай. І цю каже, заберу свободно. Нічого страшного нема, заберу, просто щоб сюди під'їхати. Ми що, він длинний рукав, бук не тяне. Ми сам рукав трясемо і виходить цю густоту перекидаємо, пробив, опять так само. Тобто отак. ну. А коротеньким рукавом буде проще. Каже, потрошку, потрошку і викачаємо. Ну це стоїть того, тому що всього ну, 4 місяці нічого не робили, ось вони піднялися, все нормально. 4 місяці. Воно стоїть цього. Ну просто, І він каже, я якраз приїхав, узнав, подивився, що тут, як тут, де тут. І, Імею вже представлення, куди їхати. А то каже, їду, не знаю куди, не знаю що. Він то подивився канал, ну примерно понімав, ну а це ж тут побув. Так що Серега не то саме, не переживай. Ми дивилися там після 7 января мінус 7, мінус 5, 0, мінус 3. Ото якраз планують туди після 10 чи 7 приїжджай, якраз оцих уже не буде. А ці білі, що будуть тут, а зараз я їх буду переганяти. Я їх туди перегородю, хай потісняться поки. Ми викачаємо це все не спіша. І потім я беру перегородку і хай бігають. Я думаю так. Ну буде попитка номер два, я потім покажу. Просто зараз ми обрали тільки половину. Якщо, звісно, я заказав би спеціальну машину і і лосос, я дзвонив. Він каже, я приїду зараз, тук, витяг, мені каже, все одно густяк там, не густяк, він спеціальна машина мощна, і сос. Ну він стоїть, звісно, бешені гроші. Ну, отак. Так що, хто думає таке робити, теж думайте. Реально, ну, ну коротше, буде потім продовження, як будемо дозабирати це. І я вам потім ще все подробно. Розкажу. Поки то і так хорошо, вже запускаємо, я не переживаю, вже половини считай, нема, да? О, я думав менше, а бачу половини і немає. Тобто так, друзі. Так що а мені вже добре, що я хоч я цих приведу, мені там не буду, хоч воно не буде мене той сарай відвлікати цими уборками, вичищанням, тим постійно там отаке. Зараз запущу їх, тут все є, вода є, все є. Хай сюди більше розгодять, щоб жиче було. Ну отак. Ну, а фекальним насосом оцей густяк би, мабуть, не взяло, не потягнуло так? да? Я думаю, або б так би медленно, ну, коротше, неізвісно. Я не про... Я не пробував, да. Ну, а так машина приїхала, уїхала, вивезла, опять приїхала, бачите, вже вечір. Ну, а що зробиш? Ну, що є, то є. Як є, так і показую. Ну, Мені то, в принципі, на крайняк е, і так хорошо. Все, я цим доволен, все поки нормально. Докачаємо, нічого страшного. Тут воно не таке вже і, і, і страшне. Ну так, да, таке як йогурт. Жевжики ви мої понапурбелювали, хер викачаєш тепер. Вроді ви такі, нічого, нічого. А вам що? Перейшли в чисте відділення і далі валять. А ти давай чистий, качай, убирай, да? Лінда. Лінда ти. Провакцинірували тебе сьогодні, да? А, ось ця друга, да. Ага, ось їх дві. Ну, ще напоминаю, кому лінду лінду на Дніпро, а ще є одна, кому треба дзвонити. Номер під відео. Продовження буде, не переживайте, продовження буде і витягнемо це все. Ну і так, ого, кубов 6 забрав. Уже хорошо. Фу, аж голова розболілась від цього всього стресу. Так що всім пока.